What? 三二一，懒得讨好不撒娇，讨厌无聊。 Da onde vem a miséria? 啷梆巴梆巴梆啷梆梆，梆梆巴梆巴梆梆郎梆郎，梆拉梆郎，梆梆。